раҳмати калон мавлида раҳматовна мана имрӯз сар мекунем набошад продуктовую корзину барои шумо як савол продуктовую корзина барои чӣ мо ба лозим аст Ага, Рахмат, Фирузе. Ага, для чего нужно продуктовые корзины? А, ага, мана продуктовая корзина инхудаш – это набор продуктов, который необходим для каждой семьи. мисол барои мо ёки барои <clears throat> ҳар як оилаи мо чизҳои лозимаро мо продуктови корзина карда метавонем ёки тайёри онҳоро мо ба дигарон партофта метавонем продуктови корзинаро мо ба дигарон ҳам кам кам партофта метавонем авозам рафтосме аҳа раҳмат барои чӣ мо ба продуктовая корзина даркор аст яъне задача продуктовой корзины помочь консультантам разобраться в ассортименте мисол ҳозир дар данный момент бисёри мо яъне ҳама каса мо дар хона нишаста истодаем дар ин момент мо бо консультантамо бо лидерамо вохӯрӣ карда наметавонем барои ҳамин ҳам мо ҳар як каси онҳо ба каталог дастрас карда наметавонем лекин мо метавонем через интернет ҳар яке одамои худамо ба каталог рой кунем яъне ссилкаи каталогро партоем бисёри одамои мо каталогро ссилкашро мекушояд ба даст кушодан мегӯяд варақ мезанад мисол сесду панҷоду варақ дорад аввай зиёда ҳар як каси онҳо варақ зада варақ зада чизҳои лозима ёки чизҳои даркори худро ёфта метавонад ёки ахелош ёфта наметавонад азоб мекашад ёки ахело интернеташон суст мешавад мегӯянд ки мо кушода натавонистусем чӣ хел кунем гуфта бисёришон савол медиҳад агар мана мисол ҳар як каси мо ҳозир дар хона шита истодаем продуктови корзина яъне чизи лозима барои мо мебошад чунки барои мо бо ин восита ба одамо яки ба консултанти худамон бо ин восита мо <clears throat> чизҳои лозимаи ҳар як оиларо партофта яъне сураташро партофта тайёр набороя партофта аз вайҳо заказ гирифтан осонтар мебошад саволатон бошад марҳамат набошад давом дода мегирем дальше продуктовая корзина должна быть актуальна для каждого клиента продукты ежедневного пользования яъне агар шумо баваиҳо каталогро тамоша карда натонанд шумо амихе продуктовая корзина баваиҳо дастрас намуданитон даркор аст ки баваиҳо чизи зарурӣ яъне даркорӣ бошад ма намисол ҳозир инҷаба набор чистота для вашего дома чизое ки барои хонаи шумо косметика для дома ҳаст ҳамааш мана инҷаба сураташ ҳаст кадоме ки дар кадом каталог арзон омадагӣ мисол ҳозира каталоги ҳаштум ба чӣ хеле косметика для дома скидка шуда омадагӣ шумо бояд ҳар як каси онҳоро гирифта сураташро нархошро агар шумо метавонед дар инҷа артикули ҳар як товарро ҳам номбар кунид мешавад баъд баъд аз вай мисол ҳозир бисёр касо ҳама хонаба ҳама чизое ки даркор аст шампун собун зубной пасты и дигар чизҳоро метавонад дастрас намояд шумо ин продуктови корзин яъне ин суратҳоро шумо метавонед ба онҳо дастрас намоед онҳо тамошо мекунад ин чизҳоро тамоша карда тамоша карда ба заказо яъне заказои худашонро ба шумо мегӯяд дар ҳақиқат мавзӯи актуали рӯз аҳа раҳмат боз инҷаба яъне продуктовая корзина полезный инструмент для развития бизнеса барои чӣ мо ин гапро мегӯем чунки бо ёрии продуктовая корзина бо ёрии продуктови корзина мо метавонем бизнеси худамонро васеъ кунем яъне дар хона шишта ҳам мо метавонем ин бизнесамонро пеш барем пеш барем мисол ҳозир бисёр касо мегӯянд ки мо дар хона шиштаем чихе када кор кунем чихе кунем мисол шумо ҳозир кор накунед вай накунед ягон кас шумо ба пул наметиҳад шумо бисёр ҳаракат карданитон дар кор ки кор кадаа кор карда дар хона бошадам шумо ин коратонро пеш бурданитон мумкин аст ҳозир ҳама хона шита бекор чӣ кор карданаша наметавонад бисёр касо ҳама даже дар ҳозир интернет бештааст ин чизое ки мана мо гуфтем полезный инструмент яъне мо хона бешта ин продуктовую корзину через вайбер через телеграм через имо через ҳамон чизе яъне мессенҷеро катӣ мо метавонем ҳамин суратоя ба як дигар яъне ба лидеро ба консультанто мо равон кунем бо ёрии ин заказои мо ҳам бисёр мешавад шоппинги мо ҳам бисёр мешавад яъне боз товарабороти мо ҳам васеъ мешавад боз аҳа юсупова мадина да мана мисол ин чизоро шумо ба ҳар як каси одамо фирсонед ҳам шинос мешед бо онҳо ҳам яъне навичоко ҳам навичоко ҳам бо ёрии ин продуктови корзина барои худашон яке суратҳои дида монад ҳам ба шумо абрашатся мекунад ва заказои худашро ҳам ба шумо мепартояд агар илоҷатон бошад яъне ҳама касомо озе дар хона шитем хушру хушру продуктови корзиноя сохта или аз интернет гирифта вай накада ҳар якта одамо ба фирсондани мо даркор аст может кор мекунад яхелош кор намекунад лекин барои худаш обязательно ҳамин чизҳое ки зарурӣ ҳаст барои оилаш дастрас мекунад аҳа боз боз мо дар инҷа экономия времени гуфтем яъне продуктови корзина ба мо вақти бисёр ҳам метиҳад яъне времяро эконом мекунем чӣ хел карда мисол ҳозир якта консультантатон гуфтан ки ман ба каталога силкашро партоед шумо силкаро партифтед то ва ё каталога варақ мезананд то ки заказашонро ҷамъ мекунанд бисёриҳо мегӯянд ки давай ту каталога тамошокардагӣ бошӣ э, через телефон кадом чизое ки акция омадагӣ чизе чизо ҳаст ҳамин чизоро ман ба нархушро гуфта метаонимӣ ки ман заказ кунам мегӯяд лекин шумо ба ин вақт надошта бошед шумо продуктови корзина сохтагӣ бошед мана мисол нархошкати артикулошкати сохтагӣ бошед шумо тайёр продуктови корзинаҳоро корзинаҳоро шумо партуфта метавонед ба вайҳо ҳам чем аз каталога варақ задан тайёр продуктови корзина гати заказошонро доданашонам мумкин аст ҳозир бисёр касо аз хона баромада мисол бозор рафта наметавонанд чизое ки ба худашон шампун дар кор аст ёки собун ёки зубнои паста шумо метавонед бо ин продуктови корзинаҳо вайҳо ба партуфта суратоя заказашонро ҷамъ карда тим боле ҳозир ҳар як каси пвҳо ба даставкашон ҳаст заказ кунад агар даставкашро ҳам мегӯед ҳам вайҳо хона шита товарашонро қабул кардан мегирам қабул кардан мегирам ягон мисол саволатон ҳастми дар бораи ҳозир ки ман шумо ба камакак маълумот додам саволатон бошад марҳамат ман гӯш саволатонро мехонам ҷавоб меҷанбад баъд бо давом додан мегирем мана шумо метавонед ин ҷавоба аҳа раҳмат медина мисол агар шумо продуктови корзина месохтагӣ бошидон яъне худатон тайёр мекардани бошидон ҳамхел чизоро монед ки ҳар як оила ҳавай чизро ба худаш дастрас карда метонад дастрас карда метонад мисол ман ҳозир мо инҷаба мондагӣ вай косметика для дома мондагӣ мана порошок духок плит духов плед и дигар чизоро мондагӣ мо ки ҳозир бисёр касо ҳамаш хона ба чӣ кор мекунанд ҳама ҷоро тоза мекунанд чӣ мекунанд шумо боз метавонед продуктови корзинаҳоро бо ёрии мастер класс яъне до и после карда ҳам сохта метавонед мисол ягон чизро или ман духовку плита гӯед ягон дега тоза кардед ёки духовка ёки плитара тоза кардед до и после карда шумо продуктовую корзина ба монед агар ҳавай консультантатон ёки ягон хеле новичок бошадам шумо ин суратҳои мепартоед вай бовар накарданаш мумкин мисол ҳаҳа мегӯтед лекин агар шумо мастер класс ҳам партоед до и после вай боварӣ ҳосил карда боз закази худро мисол бисёртар каданаш мумкин бо партофтанаш мумкин заказашра боз мо дар инҷо гуфтем легко просто и понятно инҷоба мо ба маънои он гуфтасем ки мисол ҳар чизое ки лозимаро мепартоед суратҳое мебинад ҳа ҳамин чиз манба даркор аст барои оилам даркор аст ҳа ҳамин чизоро мегӯяд заказаша мезанад баъд бисёр заказаш тезтар мешавад чем аз каталог каталог э, варагзада ёки ёки дида мисол ошону бошот нав нав омадаги или или новинки katalogvaraaa yoki yoki misol katalog shan ошон мумкин аст продуктовый корзина амин плюстар заказ жам корзиназа jam ба va каталог мисол ози духтарон инҷа ба ягон кас э, худаш продуктове корзина сохтагиме сохтагӣ бошад агар ҳама мо оҳиста оҳиста ба мо лидерски вай мепартоем баъд а, хушбахтоку бахшиш писароям <laughs> сохтагӣ сохтагӣ бошитон бисёртар дар кадом мавзӯъҳо яъне дар кадом программаҳо шумо сохтагӣ бо ин продуктови корзинаҳоро аа барои хона бештар шумо продуктҳои корзинаҳо сохтагӣ мисол ман продуктҳои корзинаро аа дина чӣ кардам продуктҳои корзинаро ман бо ёрии мисол ремов биҷи яъне боз бо ёрии канва программаҳо продуктҳои корзина месозам <clears throat> инро чӣ хел мекунад инро чӣ хел мекунад шумо вақте ки ба лични кабинети худатон дохил мешавед дар инҷо вақте заказ задан ба артикули товара мечинед артикули товара чинед агар дар онҷо сурати ҳамон товарро нишон медиҳад ҳамон товарро шумо сохранид мекунед баъд аз сохранид кардан ин ва римов биҷеба даромада шумо ҳамо сурата фонаша удалит мекунед баъд аз удалит кардан якчанд намуди суратора шумо метавонед бо ёрии канва ҳар як ҳамон суратора монда монда продуктови корзина созед продуктови корзина созед ман ба шумо чихел карда бо ёрии ин ду программа продуктови корзина сохтанша видео карда мепартоям ссылкаша мепартоям ба вайба лидерский совет или чатоба шумо метавонед бо ин видео бо консультантатон ёки барои лидератон нишонтед ва ё дар хона шишта ҳам продуктовые корзина сохта метавонанд через ин бо ёри через телефон мешавад мисол метавонед шумо бо ёри компютерам кунед лекин ин бо ду программа бемалол шида яхело компютер надоранд ёки яхело бо компютер вай намекунанд бемалол метавонед шумо бо ёри бо ёри телефон ин программаро истифода бурда нав нав продуктови корзинаҳоро шумо сохта метавонед ягон саволо ҳастме саволо бошад марҳамат авози маро афтосме раҳмати калон шутбахтако Mm-hmm ман ба шумо як продуктови корзинаро гӯям мисол агар ҳозир шумо хона башида ягон набори мана оксикарбо ё мисол гӯед ки ҳамонро шумо продуктови корзина мекадани шумо як ду се қисм дорад мисол вай аммо ҳар сеша шумо пеш аз мондан ҳар як шахс пеш аз ҳамон се чизро истифода бурдан э, якум гел дила умувани ёки мицеллярна вода ёки ягон хел пенко истифода бурдан дар кор шумо метавонед ба даруни ҳамон набори оксикарбо ягон гел ёки продукт э, ягон гел ёки пенка ёки мицеллярна вода добавид карданитон мумкин аст ба ғайр аз вай баъде ки ҳамон чизоро истифода мебарад шумо метавонед бо боёри вай ягон сонсе зашидне ёки ягон тональне ки бо спф дорад вайро ҳам добавит карданитон мумкин аст бо шумо агар чихе продуктови корзина хушрӯ карда созитон бо ёрии ҳамон ҳам одамо сохтаги шумо заказашонро бисёр карда метавонад салом саёҳат юсупова салом буча чӣ хел программа ин ду программа чӣ хел продуктови корзина сохтанро мо ҳозир шумо ба гуфтаам бо ёрии ин ду программа шумо метавонед дар хона бо телефон продуктови корзина созед мисол мисол мана ҳозир ду программая гуфтам ку ман шумо ба мани инҷа ба канд вакати римов пиҷ бо ёрии ин ду программа шумо метавонед мана ман инҷа ба суратош аст ку продуктовую корзинаро метавонед шумо ҳамин программаро созед мисол продуктови корзинаро дар хона шита бо ёрии телефон мисол мана ҳозир каталоги навба набор шампун бальзам маска и плюс сумка экосумка подарок омадагӣ шумо ҳаминро ҳар як кас метавонед ба навичокҳо или барои дигарон шумо реклама кунед метавонед бо ёрии ин программа бо телефон ҳамихел продуктҳои корзина сохта ба онҳо партоид мешавад манамо инҷаба духтаро кардиан мисол як ду се чор панҷ шиш ҳафт ҳашт нӯҳта набори косметика для домаро барои оилашон харид мекунанд баъд аз харид кардан дусаду бист панҷ нархи каталог мешавад боз бист фоиз минусаш кат яксаду ҳаштоду панҷ боз падара ками падарки якум шага мо нишон додагӣ ман инҷа бобо ҳаст рубль кати ондагӣ номи программа як бори дигар гӯед ман программа скачат кунаме аз кадом программа мана ҳозир ман шумобе мепартом ту программара мана программа для создания слайда ҳамин программаи шумо дидосид ме remove bg ва canva ман видеоча видеоча мекунам хонаба ҳамон видео шумо ба мепартон чӣ хел карда бо ёрии ҳамин ду программа продуктови корзина сохтанро шумо метавонед бемалол тамоша карда боз худатон продуктови корзина созед боз ягон саволатон ҳастме раҳмати калон ман камакак чӣ хегом шумо ба <laughs> волнение ба ҳозир медонам шумо мана шундосед ман шумо ягон каси шуморо <laughs> шундагим не лекин чӣ хегом гапама уже қариб ки тамом кардам ягон савол бошад марҳамат ҳаракат мекунем бисёртара мехе вебинаро гузаронем ки бисёр касо ҳамамо бо якҷарагамо шинос шавем ва бемалол чизе ки чӣ хегӯем шумо ба чизе ки инноватсио кардосем чӣ кардосем бо якдигар фаҳмонда бизнеси худамонро пеш барем саломат бошед саломат бошед рахмати калон Рахмат. Ага, майлаш ман обязательно ҳамон гуфтам ки видеоро мекунам карда ба шумо ҳамин рӯз мепартом. Шумо метавонед дар хона шида ҳам худатон кунед. Ага. Рахмат. Дигар саволотон нестми? Ага. мо метавонем ҳамин видеоро скачат кардам саволо нест ҳамин видеое ки ман шумо ба ҳозир бо ин ду программа чӣ хел кор кардан дар кор ҳамон видеоро шумо дар назар доред аҳа агар ҳамин бошад шумо метавонед инро скачат кардан шумо метавонед ин видеоро барои телефонатон гирифтан барои телефонатон гирифтан ва <clears throat> бо ёрии ин шумо видеоро тамоша карда карда шумо яъне продуктҳои корзина сохтанитон дар кор аст ман шумо ба мепартом ҳамин видеоро метавонед боз бо якта видео ҳаст яъне якта программаи дига ҳаст вай программая номаш ду рекордс ду рекорд программа ҳаст агар бисёри каси шумо ба фикрам медонед вай бо ёри вай программа шумо дар телефонатон чӣ кор карда истодаед яъне чӣ кор мекунед ҳамонро видеоба э, видео мегирад шумо ҳамон видеотона сохранид карда метавонед ба дигарҳо партоед бо ёрии ин ду рекордест яъне бисёр консультантҳои мо дар телефон чӣ хел заказ задан ёки чӣ хел чӣ кардан бо ёрии телефон яъне эсхата онлайн кати чӣ хел оплата кардан дар кор ҳамаше ҳамин бо ёрии ду рекорд видео ба гирифта видео карда мепартоянд ман ҳам бо ёрии ҳамун ду рекордес яъне ин ду программаро чӣ хел истифода бурдан дар кор нишон медиҳам шумо метавонед ҳамон чизро скачка карда яъне шумо ҳам агар хоҳед ки ба дигарон ҳам видео кунед яъне барои лидератон ҳамин ду рекорд аст гуфтаги программаро гирифта ман вай программаоям мепартам шумо ба ҳамонро гирифта шумо метавонед дар телефонтон чӣ кор кардаостед ҳамонро видео карда метавонед Yeah. саволотон ҳаст мебо аа саволотон набошад раҳмати калон барои диққататон барои вақтатона сарф кардагиятон ман ҳаракат мекунам дар оянда аз ин ҳам бисёртар дар вебинаро иштирок карда бо шумо ҳам бо алоқа кунем аа رحمتك الله سلامت باشید